बिसमीम हाजरीन कराम असलकुम कोऑपरेटिव अकाउंटिंग सिलसिले का ये तीसरा तीसरी नशिस्त है इसमें अब आपको वही खाता कैश बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैश बुक किस तरह लिखी जाती है और ये उसके बाद एक सिलसिला रहेगा लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको वाजे कर दूँ कि ये जो तालीम और तरबियत का प्रोग्राम मैंने शुरू किया है ये सिर्फ हमारे सिंध के तक नहीं पूरे पाकिस्तान के हाउसिंग सोसाइटीज़ इमदाद बहमी के रिहायशी अंजमनों के लिए मैंने पेश किया है जो सोसाइटीज़ मुकम्मल तौर पर इमदाद बाहमी के असूलों पर काम कर रही है उनके लिए रिफ्रेशमेंट कोर्स है इसलिए कि भूल चुक इंसान से हो जाती है गलतियों गलतियों का पतला है इंसान तो अगर कोई भूल चुक हो जाए तो वो जा, जा आ सकती है तो उनके लिए तो यह है और बाकी जो जो लोग जो सोसाइटी पूरी तरह अमल नहीं कर रही हैं जो नई सोसाइटी बन रही हैं उनके लिए ये पूरा तालीम तरबियत का प्रोग्राम है और इसको अगर हम पूरी तरह से अमल करेंगे तो हम बामकसद कामयाब होंगे हाउसिंग सोसाइटी का बुनियादी मकसद मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी ये बता रहा हूँ कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग प्लाट हासिल कर रहे हैं अलाट कर रहे हैं या बाजार से खरीद रहे हैं बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हम मकान बना के रहेंगे तो इससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे लेकिन आजकल के दौर में जो देखने में आया है कि जो है सोसाइटी वालों को तो नहीं पता लेकिन आम लोग इसको जो है सेल परचेज का कारोबार समझते हैं जो खरीद प्लाट ले रहा है उसको नहीं मालूम वो कहता है कि साहब ये कोई अच्छी सोसाइटी है या कंपनी में यहाँ से प्लाट ले रहा हूँ और उसके बाद में इसको बेच कर बेच कर मुनाफा कमाऊंगा ये जो नजर और इसके अलावा एक अहम बात यह है कि रियल इस्टेट हजरात भी इसके अंदर शामिल हो गए हालांकि इनका इसमें कोई किरदार नहीं होता लेकिन वो जो है प्लाट लेके ओपन इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लाट ओपन रखते हैं बाहर का बाहर सेल परचेज करते हैं लेकिन सोसाइटी को वो नहीं कराते उस वक्त कराते हैं जब इनको देखा कि साहब ये इतने पैसे हमको मिल गए तो एक इंतहाई नामनासिब हरकत है इसलिए इससे बचना चाहिए क्योंकि मकसद तो फौत हो गया ना जो मक, अब आप देखें जो सोसाइटी जो है ज़्यादातर है वो ये है कि वो जो भी, भी प्लाट खरीदता है वो कुछ दिन अपने पास रखता है फिर उसको बेच देता है फिर अगले बेच देता है तो ये बुनियादी मकसद इसका ख़त्म हो गया जिसकी वजह से आज बहुत सारी सोसाइटी तो है जिसमें स्किन थर्टी थ्री भी है कि वो आबाद नहीं हो सके इस वजह से सोसाइटी के जो मेबरान हैं वो तो जो मकसद है उसके लिए वो तो पैसा वहाँ जमा नहीं कराते या रबते में नहीं रहते वैसे कानूनी तौर पे तो कम से कम एक साल तक जो है तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि एक मरतबा अलाट हो जाए तो दूसरी मरतबा उसको हम्म, अला एक साल से पहले अलाट ना करे ताकि एक साल तक वो सोचता रहे कि भाई मैं किसी तरह कोशिश करूँ कि इसको मकान बना लूँ या कुछ करूँ तो इसका जो है कानूनी ख्याल रखना है तभी हम इससे फायदा उठा सकते हैं अब रहा चार्टेड अकाउंटेंट के सिलसिले में भी मेरी ये गुजारिश है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट सोसाइटी से ऑडिट करते हैं वो कंपनी के नुक़ नज़र से कारोबारी नुक़ नज़र तजारती कारोबार के नुक़ नज़र से ऑडिट करते हैं ये तो कारोबारी इदारा है ही नहीं और यहाँ के उसूल अलग है कंपनीज के उसूल अलग हैं तो बहुत सोसाइटी मेरा तो यही वो कहना है कि जो chartered accountant I C institute है वहाँ में एक शोभा रखें कोऑपरेटिव का वहाँ बताएं कि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ का एक्ट है रूल है बाइलाज है उनको पहले पढ़ें समझें कि भाई हर एक के बाइलाज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है उसको सामने सामने रख कर ऑडिट करें तब जाके सही मानों में पता चलेगा कि अब एक सोसाइटी है वो जो है दस लाख रुपए जो है वो पेमेंट कर देती है बिल्डर वो आपके ठेकेदार को अब उस चार्टेड अकाउंट की भी जिम्मेदारी है कि भाई वो पैसे आपने दिए रसीद मौजूद है सब कुछ है लेकिन आपने क्या आपको ये परमिशन थी कि आप ये पैसे उसको देते क्या आपने मैं जो कंसल्टेंट <clears throat> इंजीनियर है उसके पास ये बिल भेजा वो इसको जाके वहाँ पे चेक किया कि दस लाख का उसने काम किया है या नहीं किया है अगर नहीं किया है तब वो तमाम चीज़ें देख के रिमांड लिख के कि साहब इन्होंने गैर कानूनी तौर पर उनके अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर किया है लिहाजा इसके इसको खिलाफ कार्रवाई की जाए जो भी है और बात गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं अनजाने तौर पर तो चार्टेड अकाउंटेंट काम इनको समझाए कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए तो इस नुक्ते लगा से अगर जो लोग ऑडिट करेंगे तो बहुत सारी सोसाइटी जो है वो अपने सही तौर पे काम करेंगे उनके अगर हकीकत देखा जाए तो उनको तालीमी तरबियत है ही नहीं लिहाजा मैंने सबके लिए प्रोग्राम शुरू किया है ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें तो ये मेरा यहाँ तक मैं आपको बता दिया अगर यहाँ पे कोई किसी को एतराज़ हो तो वो मुझसे रबता कर सकता है पूछ सकता है अब हम आगे बात करेंगे हम आगे बात करेंगे कि अब हम के कैश बुक के बारे में तो कैश बुक की थोड़ी सी तफसील मैं आपको यहाँ बता देता हूँ और कोशिश करूँगा कि खाका भी आपको दिखा दूँ ताकि बताऊँ कि साहब किस तरह से ये लिखा जाता है देखिए फिर मैं बात कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो अभी कोऑपरेटिव कॉलेज में जो इनके जेर तरबियत हैं चाहे वो कहीं भी हो उनके लिए ये है कि ये इनके लिए ये जानना ज़रूरी है अगर डिपार्टमेंट का जो ऑडिटर है उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि मैं ऑडिट ऑडिट करने जा रहा हूँ तो उसको भी चाहिए कि पहले वो एक्ट को पहले पढ़े सोसाइटी के बाइलात को पढ़े और उसके मुताबिक वो ऑडिट करे जैसा जैसे चार्टेड अकाउंटेंट के लिए कहा कि वो भी ये पेक पूछे कि भाई मिसाल के तौर पर उसने कहा जी मैंने तो जो है दो मेंबर जो है बना लिए सोसाइटी में ठीक है बना लिए लेकिन कैसे बनाया दरखास्त भी आपके पास प्लाट है नहीं है ये तमाम चीज़ें वो पूछना है उसको कि शेयर सर्टिफिकेट उसको दिया नहीं दिया ये ज़रूरी है अगर जो सोसाइटी से सर्टिफिकेट नहीं दे रही है तो उसका काम है वो लिख के रिपोर्ट में जजे साहब ये ये नहीं दिया ताकि मतलब कम उसको तंबी करें और कहें कि नहीं जी तुम इनको देना चाहिए वो एक हकीकत है और इसको तस्लीम करना चाहिए तो <clears throat> अब मैं इससे आगे आपको बता रहा हूँ किसी कारोबारी इदारे अंजुमन में सबसे ज्यादा लेन देन नकदी कैश में होता है क्योंकि हर एक लेन देन का उधारी क्यों ना हो वो बिला आकर नकदी की सूरत में मुंतकिल होता है इसलिए हर लेन देन को अगर पहले जनरल में रिकॉर्ड किया जाए और फिर इसकी पोस्टिंग लेजर में की जाए तो जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत दरकार होगी इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि नकद या चेक के जरिए लेन देन हो सबसे पहले कैश बुक में लिखा जाए और वहाँ से मुतल डेली खातों में लिखा जाए इस तरह से एक तो मेहनत बचाई जा सकती है दूसरा एक हम्म। नज़र में ये मालूम हो जाता है कि रोज़ाना की आमदनी और खर्चात क्या हैं जिसका जैली खातों से मालूम करना मुश्किल काम है कैश बुक दरअसल रिसीव पेमेंट की मखसूस शक्ल है इसका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है रसीदों और वोचर का इंदराज हर रोज़ तारीख बार होना चाहिए वरना कैश बुक के गलत हो जाने का इम्कान रहता है अगर किसी तारीख में कोई वोचर ना लिखा जा सके तो दोनों की तारीख इकट्ठे लिखी जानी है मतलब आज की तारीख में ठीक है आपने पैसा ले लिया या अदायगी कर दिया लेकिन अब वो याद नहीं रहा तारीख लिखना तो अब आठ दिन के बाद आप लिखेंगे तो आज की जिस आज की तारीख उसके नीचे जो है वो पिछली वाली तारीख लिखे मालूम है कि ये पिछली तारीख में दिया गया था ये अब हमने इसको रिकॉर्ड किया है यूं तो कैश बुक रोजाना क्लोज होनी चाहिए लेकिन बाद अंजुमन रोजाना लेन देन नहीं होता ऐसी सूरत में कैश बुक हर माह बंद करनी चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि महीने भर में किस मद में कितनी रकम वसूली और किस मद में यानी अकाउंट में कितनी रकम अदा की गई कितनी रकम नकदी की सूरत में मौजूद है और कितनी रकम बैंक में मौजूद है यहाँ पर कवायद और जवाबित के मुताबिक अमल किया जाए जैसा कि कवायद जवाब में कहा गया है अंजुमन के दस्तावेजात दिगर कागजात इसकी तहवील में रहेंगे और तमाम हिसाब इसी तरीके से रखेगा यानी कैश बुक जो जो है ये तो लिखने लिखाने का काम तो अकाउंटेंट का है लेकिन ये सारा रिकॉर्ड जो है सारी बुक जो है उस सेक्रेटरी के तहवील में रहेंगी और उसी तरह के हिसाबात बनाए गए जिस तरह के कमेटी ने हिदायत की उन तमाम दस्तावेजात और रसीदों पर अंजुमन की जानब से सेक्रेटरी के दस्तखत होंगे इस बात का ख्याल ख्याल रखा ख्याल रखा जाना चाहिए हिसाबात बला ताखिर लिखे जाए और उन पर रोजाना कमेटी का मेम्बर दस्तखत करे ये पहले भी मैं इस बात की आप वजाहत कर चुका हूँ कि अकाउंटेंट तो जो है वो लिख रहा है रोजाना जो भी आ रहा है लेकिन गलती हो सकती है तो वो जो कुछ भी वाउचर्स हैं वो रिकॉर्ड करने से पहले तो सेक्रेटरी साहब के पास रखें कि ये आए देखें ये सही है वो वो देखें उसके बाद वो एंट्री हो जाएगी तो कैशबुक में वो दस्तखत रोजाना दस्तखत करे या पंद्रह दिन में करे जाए क्योंकि सब सोसाइटी में इतना तो नहीं होता दो चार रोज आते हैं तो महीने भर भी आप इसको वो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन उसका हर महीने अगर आप कर रहे हैं तो सेक्रेटरी के दस्तखत जरूर होने चाहिए और एक कमेटी मेंबर के भी ताकि ये तस्दीक रहे कि हाँ सब जो कुछ हम काम कर चूंकि ये एक ईमानदाराना काम है अमानत है अमानत की हिफाजत करने के ये तमाम तरीके बताए गए हम अंजुमन के जाने से किसी भी बैंक में खाता खोला जाएगा जिनमें अंजुमन को वसूल होने वाली तमाम रकम जमा की जाएंगी दफ्तरी अखराज को पूरा करने के लिए सेक्रेटरी को अख्तियार हासिल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पचास रुपये अपने पास यानी दफ्तर में रख सकता है और बीस रुपये से ज़्यादा की रकम चेक के लिए अदा की जाएगी चेक पर सेक्रेटरी और कमेटी एक मजाज रुपये दस्तखत ये तो हमने आपको बता दिया लेकिन ये हाँ अब इसमें पहले भी हम वजात कर चुके हैं कि ये तो अस्सी साल पहले वो लिखा वो जमाने में यही रकम बहुत बड़ी होती थी जो सेक्रेटरी अपने पास रखती उसको रखते थे आजकल ऐसा नहीं आजकल क्या है तो पाँच हज़ार दस हज़ार रुपये तो उसको रखना पड़ता है तो बहुत सारे काम उसमें अखराजात पूरे करने होते हैं देने होते हैं तो इसके लिए भाई जहाज में अमेंडमेंट करा लें अमेंडमेंट करा के फिर आप पैसे रखते हैं और चेक आपके बीच से ज़्यादा एक लाख दो जितने भी आप चाहते हैं उसकी इजाज़त उसमें आप ले लें अगर आपको इसमें बहुत देर है अगर अमेंडमेंट कराने में तो ये आप कम्युनिटी से पास करा के इसको करते बाद में फिर आप बाइलाज में करा लें लेकिन बाइलाज में कराना ज़रूरी है तो यहाँ तक कि हमने कैश बुक पर बात की अब इसके बाद पे हो सका तो मैं आपको इसका खाका भी दिखाऊं कि किस तरह से एंट्री की जाती है वैसे तो तकरीबन सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ अब इसके बाद हम बात करेंगे लेजर पर उस वक्त के लिए इजाज़त असलकम वरहमल वर्का